Alors aujourd'hui, on va voir ensemble quatre erreurs ultra fréquentes sur Facebook Ads. Alors déjà, la première erreur qui est ultra, ultra, ultra fréquente sur Facebook Ads et qui vous permet pas d'atteindre vos résultats, ce que vous attendez sur Facebook Ads, c'est quand vous vous inspirez pas assez de la concurrence. Ça, il faut tout le temps, tout le temps, tout le temps vous inspirer de la concurrence. Et en l'occurrence, faire attention, regardez uniquement des pubs à plus de 500 000 vues sur Facebook. C'est simple, une pub qui a 2000 vues, tu sais pas si elle marche ou pas. Alors faut pas dire ok je la trouve bien, regarde que les chiffres, regarde pas la pub si tu la trouves bien mais qu'elle a 2000 vues, c'est qu'en réalité tu es le seul à trouver justement la pub bien. Alors que quand elle a plus de 500 000 vues, c'est qu'elle marche, le gars dépense beaucoup sur Facebook Ads et ça veut dire qu'il est rentable et donc que c'est une bonne pub. Inspirez-vous un maximum et d'ailleurs j'avais fait une vidéo à ce sujet où je montre plein de bonnes pubs Facebook pour vous inspirer un maximum et justement regardez toujours ce que font les concurrents, ça vous donne des idées que ce soit justement maintenant il y en a beaucoup qui mettent des petites étoiles en bas pour bah, dire que les gens sont contents de la qualité, etc. Il y a plein de choses qui se font justement sur Facebook Ads et qui sont super intéressantes. Il y a des personnes qui inventent des nouvelles choses tous les jours et c'est pour ça, regardez beaucoup, beaucoup ce que font les concurrents en dropshipping. La règle numéro une sur Facebook Ads, c'est d'essayer de voir qu'est-ce qui a marché pour lui, qu'est-ce qui a pas marché pour lui et ça, c'est super important. Ensuite, un deuxième truc qui est super important, c'est d'utiliser le tableau où on voit l'âge et le sexe des personnes et ensuite vous mettez comme catégorie achat et montant dépensé. Et là, vous voyez le graphe achat doit être supérieur à montant dépensé. Si montant dépensé est supérieur à achat, c'est-à-dire que les gens de cette cible, par exemple 18-24 ans, ne sont pas intéressés par votre produit, auquel cas il faut l'exclure de votre cible. En gros, au départ, vous faites un ciblage large et ensuite vous utilisez le tableau que je viens de citer pour voir un peu bah, quel âge achète le plus, quel sexe achète le plus et ensuite bah, vous recréez une pub avec justement ces intérêts-là, avec le bon âge et le bon sexe des personnes bah, justement qui achètent votre produit. Toujours utiliser ce tableau sur Facebook Ads, c'est une mine d'or d'informations, c'est un petit truc tout con, hein. n'importe qui peut interpréter ce tableau. Et ce tableau, vraiment, ça change tout parce que ça te permet d'affiner ton ciblage. Au départ, bah, on va dire, tu dépenses 10 euros par achat parce que tu as fait un truc un peu large. après, ça te permet d'avoir du 2 euros par achat facilement quand tu utilises correctement ce tableau. Donc voilà, toujours utiliser ce tableau, c'est super, super, super important. Ensuite, pour moi, la troisième erreur que font énormément de personnes sur Facebook Ads, c'est qu'ils regardent au jour le jour, limite H24 les résultats. Se dit, putain, aujourd'hui, c'est pas une bonne journée, j'ai eu que deux ventes. Hier, j'en ai eu 5. Qu'est-ce qui se passe? Ma pub, ça y est, elle est cassée. Et en fait, attention à ça, c'est que si si vous avez un petit budget, en gros inférieur à 20 euros, une journée ne veut rien dire. Vous pouvez très bien avoir 10 ventes le jour 1, 0 le jour 2 et 15 le jour 3. donc si vous arrêtez votre pub le jour 2, bah, c'est trop con parce que le lendemain vous alliez avoir 15 ventes. Mais ça vous le saviez pas. donc en l'occurrence, je vous conseille toujours quand votre budget est inférieur à 20 euros par jour, c'est de tester la pub sur 3 jours. Pas de regarder toutes les heures les résultats de la pub et d'en déduire sur ça. Regardez toujours sur 3 jours. Si vous dépensez 1000 euros sur Facebook tous les jours, sur une seule campagne de pub, si d'un coup il y a zéro résultat, là ok, ça sert à rien de faire un deuxième jour. Mais si vous dépensez 5, 10 ou 15 euros, clairement, attendez plusieurs jours. Là, ça veut rien dire. Peut-être que ça a ciblé que les 60, 70 ans ce jour-là, parce qu'en plus, vous aviez fait un ciblage large et c'est pas eux qui achètent. Mais justement, tu sais pas, le lendemain, ça va proposer à des gens jeunes et jeunes, bah, ils achètent. Sur un budget limité, en fait, tu peux pas bien interpréter les chiffres parce que, bah, en réalité, t'as pas assez de recul. Donc, ça sert à rien de regarder les pubs tous les jours si vous avez que 5 euros de budget sur votre campagne. Donc voilà, ça c'est une erreur que beaucoup de gens font. Et pour finir, pour moi, la pire erreur que les gens peuvent faire sur Facebook Ads, c'est de tout simplement ne pas persévérer. Je m'explique, sur Facebook Ads, et surtout là, depuis qu'il a été convoqué devant le Sénat, etc., Zuckerberg, c'est tout simplement de plus en plus dur de faire approuver une publicité. Ça veut dire que Facebook, maintenant, euh, ils peuvent te dire qu'il y a de la nudité dans ta vidéo juste si on voit un nombril. L'algorithme, il n'est pas ultra bien fait et ils peuvent facilement dire que ta pub ne respecte pas leurs critères. Là où on fait le plus d'argent avec nos produits, c'est quand justement on arrive à bypass ça. En gros, imaginons, on veut faire un produit sur la santé, c'est interdit de base sur Facebook Ads. Tu mets ta pub sur Facebook Ads et tu as le message non approuvé, ne respecte pas la charte parce que c'est un produit santé. Parce que tu fais, c'est que tu essaies de comprendre qu'est-ce qui a fait croire à Facebook que c'était un produit santé. Donc peut-être que c'est à un moment donné dans la vidéo, tu écris le mot santé ou peut-être que c'est dans ton texte, sur ta pub justement, où tu as écrit le mot santé. Tu peux toujours contourner l'algorithme. Faut comprendre que c'est un robot, un robot ça a des failles. Essayez d'exploiter les failles parce qu'au final, c'est en faisant les produits que Facebook de base n'autorise pas, bah, qu'il a beaucoup d'argent à parce que du coup, il y a zéro concurrent. Parce que du coup, tout le monde laisse tomber, ils se disent putain, mais elle est jamais approuvée ma pub, tant pis, je change de produit, ce produit-là, il passe pas. Alors que si vous arrivez à contourner l'algorithme et à faire que votre pub est approuvée par Facebook, alors que c'est un produit qui normalement n'est pas autorisé, et encore des fois, c'est un produit qui de base est autorisé, mais Facebook est tellement con qu'il dit non, non, ça c'est pas autorisé. Essayez de changer deux, trois mots, essayez de changer un peu la vidéo si justement il dit qu'il y a de la nudité dans la vidéo, enlève le moment où on voit le ventre de quelqu'un ou un truc comme ça, fais des modifications et réessaye, réessaye, réessaye, et tu vas voir que dès qu'elle va passer, c'est là où tu auras le meilleur coup par achat parce que tu auras